हेलो फ्रेंड्स मैं हूं आपका दोस्त अंजलि कुमार और मैं सेफ ऑफ मार्केटिंग एडवाइजर दोस्तों आज मैं आप लोगों से सेफ ऑफ के बिजनेस प्लान के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसको लेकर के आप टाइम फ्रीडम फाइनेंशियल फ्रीडम और ढेर सारा रिकॉग्निशन यहाँ से ले सकते हैं दोस्तों बिजनेस प्लान स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा अगर आप बेल बटन दबा के दबाए रहेंगे तो हमारा अपकमिंग जो भी वीडियो है सबसे पहले आपको देखने का मौका मिलेगा दोस्तों दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं अपना सेफ शॉप का बिजनेस प्लान दोस्तों ये सेफ शॉप कंपनी जो 22 जनवरी 2001 से निरंतर वर्क करते हुए आ रही है और भारत सरकार की कंपनी अधिनियम उन्नीस के अंतर्गत रजिस्टर्ड है इसका एकमात्र head office A three oblique twenty Janakpuri नई दिल्ली में वहीं से बैठे बैठे इंटरनेट के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया में ऑपरेट होती है इसका और कोई ब्रांच और कोई ऑफिस नहीं है दोस्तों किसी के बहकावे में मत आइएगा दोस्तों हमारी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की पहली ऐसी कंपनी है जो आईएसओ द्वारा सर्टिफाइड है दोस्तों हर आदमी का एक सपना होता है वो जिस शहर में रह रहा है उस शहर में उसका खुद का एक बड़ा सा घर हो उसके पास अच्छी सी एक टू व्हीलर बाइक हो और वो परिवार के साथ घूमने के लिए four wheeler bike four wheeler भी चाहता है दोस्तों वो चाहता है उसके अकाउंट में ढेर सारा पैसा हो और उसके पास उस पैसे को खर्च करने के लिए समय की आजादी भी है दोस्तों हमारी संस्था बिलीविंग इज अचीविंग के मोटो पे काम करती है अगर आप खुद पे विश्वास करते हैं हमारे सिस्टम पे विश्वास करते हैं तो आप सारी की सारी चीज यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों हमारी अभी एक महान कवि थे रॉबर्ट की और एक महान एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल भी हैं उन्होंने क्या किया इनकम को हमारे जो इनकम है उनको दो भागों में डिवाइड किया एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम दोस्तों मैं इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा आप लोगों को एक्टिव इनकम में वो लोग आते हैं जो लोग पैसे के लिए काम करते हैं और पैसिव इनकम में वो लोग आते हैं जिनके लिए पैसा वर्क करता है अभी आप कह रहे हैं पैसे के लिए कौन सा वर्क करता है और किसके लिए पैसा वर्क करता है तो मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहूंगा पैसे के लिए वो लोग वर्क करते हैं जैसे जॉब करते हैं या छोटा मोटा बिजनेस करते हैं सेल्फ बिजनेस सेल्फ वर्क बोल सकते हैं उसको आप अपना टाइम या तो गवर्नमेंट को दे रहे हैं या अपने बिजनेस में दे रहे हैं और पैसिव इनकम में वो लोग हैं जिनका बड़ा सा व्यापार है जो इन्वेस्टर हैं जिनके लिए एक नेटवर्क काम करता है जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्री में मालिक कौन है कहाँ रहता है किसी को पता नहीं होता लोग काम करते हैं और पैसा उनके घर में जाता है दोस्तों दोस्तों एक बड़ी बात कि दुनिया के 95 परसेंट लोग एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं और सिर्फ पांच परसेंट लोग हैं जो पैसिव इनकम के लिए बात काम करते हैं और दोस्तों सबसे मजे की बात तो ये है कि दुनिया का 95 परसेंट पैसा इन पांच परसेंट लोगों के पास है और सिर्फ पांच परसेंट पैसा जो है ये 95 परसेंट लोगों के पास है तो दोस्तों क्या आप भी ये 95 परसेंट लोगों में से पांच परसेंट में आना चाहते हैं अगर यस तो आपका यहाँ पे स्वागत है आइए जानते हैं हम कैसे 95 परसेंट से 5 परसेंट लोगों में आ सकते हैं दोस्तों हमारी संस्था ने वर्ल्ड के टॉप मोस्ट ब्रांडेड कंपनियों के साथ टाइप किया हुआ है जिसका नाम आप स्क्रीन पे हमारे देख सकते हैं दोस्तों अगर इन कंपनियों ने हमारी संस्था के साथ टाइप किया है तो अपने बहुत सारे प्रोडक्ट भी शेयर किए हैं जो कि आप हमारे स्क्रीन पे बारी बारी से आ रहा है देख सकते हैं दोस्तों बीमल ने प्रोवाइड कराया है दो सुपलैंड का पैकेज इस तरह ग्रासिंग ने भी पैक प्रोवाइड कराया है दो लेंथ का पैकेज लड़ने लवण्या ने दोस्तों हम आप मार्केटिंग करते हैं शॉपिंग करते हैं कहाँ से करते हैं या तो ऑनलाइन करते हैं ऑन शॉप करते हैं जैसा नो बिल्कुल दोस्तों अगर आप ऑन शॉप करते हैं तो आपको क्वालिटी देखने को मिल जाता है आप थोड़ा सा मोल जोल भी कर लेते हैं ऑनलाइन करते हैं आपको डिस्काउंट मिल जाती है लेकिन मैं आपको तीसरी शॉपिंग के बारे में बताने जा रहा हूं वो आप करते हैं हमारे सेफ शॉप के माध्यम से आपको करना होता है जिंदगी में सिर्फ एक बार दोस्तों सिर्फ एक बार अगर इनमें से कोई सा भी एक प्रोडक्ट आप लेते हैं जिंदगी में सिर्फ एक बार तो आपको मिलती है एक ऐसी बिजनेस पावर एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिससे आप चाहे तो कमा सकते हैं लाखों करोड़ों की इनकम लिख सकते हैं अपने वंश का इतिहास दोस्तों दोस्तों अभी बहुत सारा ब्रांड आपके स्किन पर बारी बारी से आ रहे थे इनमें से कोई सा भी एक प्रोडक्ट लेकर के आप अपने इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें करना क्या होगा तो दोस्तों आइए हम डिटेल से जानते हैं इसके लिए हमें करना क्या होगा दोस्तों इनमें से कोई सा भी एक प्रोडक्ट आप पसंद करते हैं उतने ही अमाउंट का डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन संस्था के अकाउंट में करते हैं और जैसे ही आपका पैसा संस्था को प्राप्त होता है आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है यहां लिखा हुआ है यू और विद इन पंद्रह से बीस सेकंड के अंदर आपके आईडी पे एक आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाता है और ऑनलाइन एजुकेशन का एक पावर पैक आपके आईडी पे जनरेट हो जाता है दोस्तों जो पैकेज आपने पसंद किया है थ्रू कोरियर पंद्रह से बीस दिनों के अंदर आपके बताए हुए एड्रेस पे डिलीवर हो जाता है दोस्तों मैं आप लोगों से एक चीज जानना चाहूंगा जो पैकेज आपने पसंद किए जिसके लिए आपने पैसे दिए थ्रू कोरियर आपके घर पे आ जाता है ऑनलाइन एजुकेशन संस्था मुफ्त देती है क्या अब भी आपका इस संस्था के ऊपर कुछ बचता है बिल्कुल नहीं दोस्तों यानी जीरो परसेंट इन्वेस्टमेंट पे संस्था आपको देती है दो बिजनेस सेंटर एक आपके लेफ्ट में दूसरा आपके राइट में जैसे आप जाने पहचाने या अनजाने किसी आठ दस दोस्तों को बताते हैं इस संस्था के बारे में आप मिल पाइए हम बताएंगे या हमारा ये क्लिप दिखा करके आप बताइए दोस्तों उनमें से किन्हीं दो लोगों का रिकमेंडेशन करते हैं एक को लेफ्ट में और दूसरे को राइट में और जैसे ही इन दोनों का पैसा संस्था को प्राप्त होता है इन दोनों को आता है थ्रू कोरियर विद इन पंद्रह से बीस दिनों में इनका पैकेज और आपको संस्था देती है एक हजार रुपये का चेक दोस्तों दोस्तों एक हजार रुपया कोई बड़ा अमाउंट नहीं है और ना ही हम लोग इसके लिए इस बिजनेस में आए हैं लेकिन यही एक हजार रुपया हमें टीम इनकम के लिए क्वालिफाई करवाई जाती है दोस्तों आगे की इनकम कैसे आएगी जरूर बताना चाहूंगा लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन जानना चाहूंगा हमारे आपके सबके घर में शादी हुआ पार्टी फंक्शन होती है सरो बिल्कुल दोस्तों हम लोग क्या करते हैं पहले एक गेस्टों की लिस्ट बना लेते हैं कि किस किसको हमको इन्वाइट करना है दोस्तों शादी विवाह में जहाँ फ्री का खाना फ्री का एंटरटेनमेंट डीजे डेकोरेशन होने के बाद भी क्या अगर आप लोग सौ को इन्वाइट करते हैं तो सौ लोग आ पाते हैं बिल्कुल नहीं दोस्तों कुछ ना कुछ कमी रही जाती है उसी तरीके से दोस्तों अगर हम सौ लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे सौ में से सौ ना सही पचास ना सही दस लोग तो जरूर आपके साथ आएंगे क्योंकि दोस्तों आज आप बिजनेस कर रहे हैं जॉब कर रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं अपने काम को करते हुए एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है ये सोनो दोस्तों अपने और अपने बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन की जरूरत भी है और दोस्तों अपने और अपने परिवार के लिए इंश्योरेंस की आवश्यकता भी है दोस्तों इन तीनों चीज की जरूरत आपको भी है हमें भी है और जितने भी लोग मार्केट में हैं सभी को है आपके साथ मैं कहता हूँ दस नहीं पूरे सौ के सौ लोग आएंगे लेकिन मैं आपके साथ हूँ बात करता हूँ सिर्फ दस लोगों की लेकिन हमारी संस्था की फाउंडेशन है कि आप दो से ज्यादा रिकमेंडेशन अपने नाम से नहीं कर सकते तो क्या बाकी बचे हुए आठ लोग को वापस घर भेज देंगे बिल्कुल नहीं दोस्तों उसके लिए हमारी संस्था ने प्रोवाइड कराया स्किल ओवर का सिस्टम जैसे कि दो लोगों के आने से ए और बी के आने से आपका इनकम आना स्टार्ट हो गया बाकी बचे हुए आठ लोगों को ए और बी के डाउन में स्किल ओवर करते चले जाएंगे आने वाले हर एसोसिएट का इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा पेयर के रूप में दोस्तों क्योंकि हमारी संस्था पेयर के ऊपर पैसे देती है दोस्तों इस तरीके से टीम वर्क होता है दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ हमारे साथ आए हुए ये हमारा लेफ्ट बिजनेस पार्टनर बी हमारा राइट बिजनेस पार्टनर अगर ये लोग हमारे साथ बिजनेस में आए हैं तो सिर्फ प्रोडक्ट लेने नहीं आए दोस्तों अगर प्रोडक्ट ही लेना होता तो मॉल मार्केट शोरूम से और ऑनलाइन जैसे लोग खरीदते हैं ले लिए होते अगर ये लोग हमारे साथ आए हैं क्योंकि ये भी मान सम्मान पाना चाहते हैं टाइम फ्रीडम पाना चाहते हैं और रिकॉग्निशन लेना चाहते हैं ऐसी स्थिति में ए हमारे साथ मिलकर रिकमेंड करता है सी और डी को बी और बी भी हमारे साथ मिलकर रिकमेंड करता है ई e और एफ को दोस्तों सी डी ई एफ को आता है थ्रू कोरियर ओनो पैकेज ए और बी को आता है एक एक हजार का चेक और आपको आता है दो हजार रुपए का चेक दोस्तों इस तरीके से दोस्तों सी डी ई एफ भी दो दो लोगों को रिकमेंड करते हैं दोस्तों इन आठों लोगों को आता है थ्रू कोरियर लोन पैकेज इन चारों लोग सी डी ई एफ को आता है एक एक हजार का चेक ए और बी को आता है दो दो हजार का चेक और आपको आता है पूरे चार हजार रुपए का चेक दोस्तों दोस्तों फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है ए अपने टीम के साथ मिलकर काम करता है सौ लोगों को रिकमेंड करता है बी भी अपने टीम के साथ मिलकर काम करता है सौ लोगों को रिकमेंड करता है ए के पेयर होते हैं पचास इनकम निकल के आती है पचास हजार बी के भी पेयर होते हैं पचास इनकम निकल के आती है पचास हजार की और आपके सौ पेयर कंप्लीट होते हैं आपकी इनकम निकल के आती है एक लाख रुपए की दोस्तों दोस्तों एक लाख रुपये बड़ा बात नहीं है बड़ी बात है दो लोगों की टीम जो हर कोई नहीं कमा पाता है दोस्तों दोस्तों टीम वर्क की ताकत के बारे में आप लोगों से बताना चाहूंगा अगर किसी हॉल में पचास कुर्सियां हैं और आपको उसको शिफ्ट करना है अगर एक कुर्सी को शिफ्ट करने में आपको एक मिनट लगता है तो पचास कुर्सी को शिफ्ट करने में कितने टाइम लग ऑब्वियसली दोस्तों पचास मिनट लग जाएंगे उसी तरीके से दोस्तों अगर आपके साथ टीम वर्क कर रही है आपके साथ पचास लोग हैं तो फिर उस पचास कुर्सी को शिफ्ट करने में कितने टाइम लगेंगे एक मिनट एक में भी हो सकता है दोस्तों उसी तरह दोस्तों टीम वर्क की ताकत से आप एक सप्ताह के अंदर भी एक लाख रुपया कमा सकते हैं दोस्तों अभी आप सोच रहे होंगे इस व्यक्ति को बोलने का मौका मिल गया तो लंबी लंबी फेंके जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों इसके हमारे पास प्रूफ है एविडेंस है हमारी संस्था में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतनी इनकम कर चुके हैं या कर रहे हैं दोस्तों ये हमारे top leader mister Sanjay Kator ji Delhi के रहने वाले सी एस में जॉब करते थे पार्ट टाइम में इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया था कुछ दिनों के बाद फुल टाइम कन्वर्ट हो गया दोस्तों आज अगर मैं इनकी बात करूं तो 25 लाख से भी ज्यादा लोगों का नेटवर्क है और इनकम की बात करूं तो करोड़ों को क्रॉस कर चुके हैं दोस्तों करोड़ों नहीं कई करोड़ों कमा चुके हैं यहाँ से दोस्तों यह है जूल फर्नाडिस ये कन्याकुमारी के रहने वाले थे दिल्ली में अपनी जॉब की तलाश में आए थे हिंदी बोलना नहीं आता था जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ दिल्ली हो या अपना इधर हिंदी ही चलता है लेकिन ये हिंदी बोलने में तकलीफ थी पार्ट टाइम में इन्होंने इस बिजनेस को किया कुछ दिनों के बाद फुल टाइम कन्वर्ट हो गए इनकम की बात करूं तो करोड़ों से भी ज़्यादा इनकम कर चुके हैं दोस्तों दोस्तों ये है मिस्टर संदीप राणा जी जब इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया था इनके पास सेकंड हैंड साइकिल हुआ करता था दोस्तों छत्तीस लाख की बी कार मेंटेन करते हैं कमा चुके हैं करोड़ों से भी ज्यादा की इनकम दोस्तों दोस्तों ये है मिस्टर प्रियपाल सिंह जी कुछ लोगों को लगता है कि ये बिजनेस सिर्फ बोलने वालों का बिजनेस है जो जितना बोलेगा उतना अधिक इनकम करेगा लेकिन इन्होंने इस बात को झूठा साबित कर दिया दोस्तों क्योंकि ये ठीक से बोल नहीं पाते थे ये हकलाते थे इन्हें अपना नाम लेने में भी कुछ समय लगता था इन्होंने अपनी इसी कमजोरी को अपनी ताकत बना ली आज इनके डाउन में लगभग एक लाख से भी ज्यादा लोगों का नेटवर्क है जो बोलते हैं अपने लिए काम करते हैं और काम इनके लिए होता चला जा रहा है दोस्तों ये है विकास कुमार जी ये भी आर्मी के अंदर जॉब करते थे पार्ट टाइम में बिजनेस को स्टार्ट किया कुछ टाइम में बात फुल टाइम कन्वर्ट हो गई आज मैं अगर इनकी बात करूं छत्तीस हजार से भी ज्यादा लोगों का नेटवर्क है इनकम की बात करूं तो कर चुके हैं करोड़ों से भी ज्यादा की इनकम दोस्तों दोस्तों ये है हमारे diamond leader mister Narpat Singh ji ये आर्मी के अंदर जॉब करते थे विदाउट रिटायरमेंट अपने जॉब को रिजाइन कर दिया और फुल टाइम इस बिजनेस में आ गए दोस्तों आज इनकी बात करूं तो पंद्रह हजार से भी ज्यादा लोगों का नेटवर्क है और मैं इनकम की बात करूं तो कर चुके हैं सत्तर लाख से भी ज्यादा की इनकम दोस्तों दोस्तों नामों की लिस्ट कमी नहीं है अगर मैं आपको बताता ही रहूं तो हमारा काफी टाइम खराब हो जाएगा हमारी और आपकी बात कहीं ना कहीं इनकम पे चल रही है सब बिल्कुल दोस्तों दोस्तों मैं बात करता हूँ ये गवर्नमेंट जॉब करने वाले जो पूरी उम्र गवर्नमेंट की जॉब करता है और रिटायरमेंट पे जब घर आता है कितना रुपया सेव कर लेता है दोस्तों आपके भी घर में हमारे भी घर में गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग हैं और हमें अच्छी तरह से एक्सपीरियंस है इस बात का कि उन्होंने कितना पैसा सेव किया है दस लाख बीस लाख ज़्यादा से ज़्यादा पच्चीस से तीस लाख दोस्तों बात करते हैं दोस्तों एक स्टूडेंट की जो 20 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है और बायलक एक अच्छी सी जॉब पे लग जाता है और वो अपने आप से प्रॉमिस करता है कि वो हर साल एक लाख रुपया सेव करेगा ही करेगा दोस्तों साठ साल में उसे गवर्नमेंट हो या कोई भी कंपनी में जॉब करता है उसे रिटायर कर देगी यानी कि वो चालीस साल जॉब करता है और चालीस लाख रुपया सेव करता है दोस्तों चालीस लाख रुपया कमाने के लिए उसे चालीस साल लग गए यानी कि पूरी जिंदगी लग गई और पूरी जिंदगी भर की इनकम निकल आई चालीस लाख रुपया और वही चालीस लाख रुपया कमाने का मौका हमारी संस्था आपको देती है तीन से पांच सालों में दोस्तों सिर्फ तीन से पांच सालों में लेकिन उसके लिए एक छोटी सी शर्त है सिर्फ दो लोगों का रिकमेंडेशन और उन्हें साथ में लेके चलने का दोस्तों इतनी छोटी सी बात हमें पता चल जाए कि सिर्फ दो लोगों को रिकमेंड करके और उन्हें साथ में लेकर चलते हुए अपनी पूरी जिंदगी की कमाई हम तीन से पांच सालों में कर सकते हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या दो लोगों की रिकमेंडेशन पांच से सात दिनों में हो सकती है या सुनो लग रहा है समय कम था मैं समय को और बढ़ाता हूं क्या दो लोगों की रिकमेंडेशन दस से बारह दिनों में हो सकती है दोस्तों अभी भी समय कम लग रहा है चलिए मैं समय को पूरा बढ़ाता हूं क्या दो लोगों का रिकमेंडेशन 20 से 25 दिनों में कर सकते हैं बिल्कुल दोस्तों अगर आप अपने प्रति और अपने फैमिली के प्रति थोड़ा भी जिम्मेवार है तो दो लोगों के रिकमेंडेशन 20 से 25 दिनों में कर ही लेंगे अगर धरती के बोझ हैं तो उम्र भर की कोई गारंटी नहीं है दोस्तों मैं समय को पूरा बढ़ाता हूँ बात करता हूँ एक महीने यानी कि तीस दिन तो क्या तीस दिनों में दोनों की रिकमेंडेशन हो सकती है बिल्कुल दोस्तों अभी मैंने जो कुछ भी कहा शायद आपने समझा क्या नहीं समझा क्या जाना ये तो मुझे नहीं पता लेकिन अभी जो मैं बताने जा रहा हूं अगर उस पर आपने ध्यान दे दिया हो सकता है हमारा और आपका मिलना आपके लिए एक फायदेमंद साबित हो जाए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें आपका भविष्य छुपा हुआ है दोस्तों आइए जानते हैं कैसे दोस्तों दोस्तों अगर एक महीने का टाइम लेते हैं और दोनों को रिकमेंडेशन करते हैं आपका पेयर होता है एक सेल होती है दो क्लियर होता है एक इनकम निकल के आती है एक हजार की दूसरे महीने में वो दो लोग दो दो लोगों को रिकमेंड करते हैं सेल होता है चार क्लियर होते हैं दो इनकम निकल के आती है दो हजार की तीसरे महीने वो चार लोग दो दो लोगों को रिकमेंड करते हैं सेल हो जाती है आठ क्लियर होते हैं चार इनकम निकल के आती है आपकी चार हजार की दोस्तों और यही डुप्लीकेशन अगर पूरे साल होती है मेरा बताने का मतलब ये है दोस्तों आने वाला हर शख्स आपसे ज्यादा फास्ट काम नहीं करता है एक महीने की टाइम लेता है और दोनों का रिकमेंडेशन करता है और पूरे महीने तक यही सेम डुप्लीकेशन होता रहता है तो साल के अंत में जो आपका टोटल सेल है वो है आठ हजार एक सौ छियानवे पेयर होते हैं चार हजार छियानवे चूंकि संस्था एक पेयर के लिए हमें एक हजार देती है दोस्तों तो चार हजार पिचानवे पेयर पर जो आपकी इनकम निकल के आती है चालीस लाख पिचानवे हजार की दोस्तों एक साल के अंदर करना है क्या दोस्तों बिल्कुल नहीं दोस्तों अभी आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा चलो हमने एक महीने का टाइम लिया और दोनों को रिकमेंडेशन कर दिया लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि आने वाला हर शख्स एक महीने का टाइम ले और दो लोगों का रिकमेंडेशन कर ही दे गारंटी तो नहीं ले सकते दोस्तों बिल्कुल नहीं दोस्तों गारंटी किसी बात की नहीं है और हमारी संस्था ने भी इसे हंड्रेड परसेंट वर्क का नाम दिया है और सारे लोगों ने इसमें एक साल के अंदर भी चालीस लाख कमाएंगे दोस्तों क्योंकि आज आप हो सकते हैं जॉब कर रहे हैं हम बिजनेस कर रहे हैं हंड्रेड परसेंट नहीं कर पाए कितना कर सकते हैं दोस्तों चलिए मैं बात करता हूँ सिर्फ दस परसेंट की दोस्तों अगर आप किसी जॉब में हैं सौ में से दस दिन अपनी जॉब पे जाते हैं क्या आपका जॉब चलेगा बिल्कुल नहीं दोस्तों आपके घर में बच्चा है सौ में से दस नंबर लाएगा क्या वो पास करेगा बिल्कुल नहीं दोस्तों कोई बिजनेस करने वाला व्यक्ति सौ में से दस दिन अपनी दुकान को खोलता है नब्बे दिन बंद रखता है क्या उसका बिजनेस चलेगा दोस्तों बिल्कुल नहीं दोस्तों आप लोगों ने खुद नीचे साबित कर दिया नब्बे परसेंट फेलियोर और टेन परसेंट अचीवर का कहीं कोई जगह नहीं है लेकिन वही टेन परसेंट आठ हजार की नहीं आठ सौ लोगों की होती है चार सौ पेयर होते हैं एक पेयर की संस्था एक हजार देती है चार सौ पी का आपका इनकम निकल के आता है वो है चार लाख रुपए का दोस्तों एक साल के अंदर अगर आपका दस परसेंट वर्क होता है तो अगर मंथली डिवाइड कीजिएगा तो तैतीस से चौंतीस हजार के बीच आएगा तो दोस्तों ये हमारा इंडिया है लोग कहते हैं इतना भी नहीं हो पाया तो क्या होगा तो हम बात करते हैं सिर्फ एक परसेंट की सिर्फ एक परसेंट दोस्तों अगर किसी बूढ़े बीमार व्यक्ति को भी कह दिया जाए कि आप एक परसेंट वर्क करके अपने तीन पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं वो भी मना नहीं करेगा ओके तैयार हो जाएगा दोस्तों जानते हैं कैसे दोस्तों अगर आपका एक परसेंट वर्क होता है आपके 800 लोगों की नहीं सिर्फ 80 लोगों की टीम बनती है पेड़ बनते हैं 40 इनकम निकल के आती है चालीस हजार रुपए की दोस्तों अभी आप सोच रहे होंगे हमने 40 लाख से शुरू किया और चालीस हजार पे छोड़ दिया दोस्तों हमारा इसमें कोई ये नहीं है यहाँ हंड्रेड परसेंट वर्क हो रहा था और यहाँ वन परसेंट वर्क हो रहा था लेकिन एक चीज मैंने आपसे पहले ही कही थी कि अगर आपको चलना है तीन से पांच सालों तक तीन से पांच साल तक आप संस्था से के साथ चलते हैं तो कमा सकते हैं चालीस लाख से भी ज्यादा की इनकम दोस्तों आइए जानते हैं कैसे दोस्तों फर्स्ट ईयर आपका वर्क मान लीजिए नाइनटी नाइन परसेंट फेल हो जाता है वन परसेंट वर्क होता है आपकी सेल होती है अस्सी लोगों की पेयर बनते हैं चालीस इनकम निकल के आती है चालीस हजार की दोस्तों दूसरे साल जब आप काम करने जाएंगे आपका वर्क बढ़ेगा या घटेगा दोस्तों दोस्तों आपका वर्क लोड कम हो जाएगा आपका वर्क बढ़ जाएगा क्योंकि पहले साल आप अकेले थे दूसरे साल आपके साथ अस्सी लोगों की टीम होगी ये हमारी संस्था कहती है मतलब तो निगेटिव सोचने अगर आपका वर्क और कम हो जाता है यानी कि फर्स्ट साल आपका 99 परसेंट अगर फेल हुआ है दूसरे साल आपका 99.5 परसेंट फेल हो जाता है यानी 0.5 परसेंट आपका वर्क होता है पहले साल आपके साथ 80 लोग आए दूसरे साल आपके साथ 40 40 लोग ही आते हैं 80 इंटू चालीस बत्तीस सौ लोगों की टीम बनती है दोस्तों सोलह सौ पेयर बनते हैं और आपकी इनकम सोलह लाख रुपए की आती है दोस्तों दूसरे साल सोलह लाख रुपए की और तीसरे साल आपका वर्क और भी डाउन हो जाता है तो यानी कि 99.75 परसेंट आपका वर्क फेल हो जाता है सिर्फ 0.5 परसेंट आपका वर्क होता है दोस्तों यानी चौवन्नी भर काम होता है फर्स्ट साल आपका अस्सी हुआ है दूसरे साल चालीस अगर तीसरे साल बीस बीस लोग ही आते हैं बत्तीस सौ इंटू बीस चौसठ हजार लोगों की टीम बनती है बत्तीस हजार पेड़ बनते हैं और आपकी इनकम करोड़ों को क्रॉस कर जाती है दोस्तों दोस्तों अभी आप सोच रहे होंगे संस्था इसी तरीके से अगर अनलिमिटेड पैसा पेड़ के रूप में बांटती बांट रही है आज हम आपको बता रहे हैं कल आप किसी और को बताएंगे आपको और हमें क्यों मिलेगा दोस्तों हमारी संस्था इस कमजोरी को पहले ही जानती थी और लगा दिया था एक चेक बॉन्ड जैसे ही आपके चार हजार पिचानवे रुपया कम्प्लीट हो जाएंगे संस्था आपको एक रॉयल्टी इनकम फिक्स कर देगी दोस्तों जो है आठ लाख रुपया महीने का क्योंकि हमारे यहाँ वीकली पेमेंट है तो दो लाख रुपया हफ्ता देती है दोस्तों दो लाख रुपया महीने का आठ लाख साल का लगभग एक करोड़ तो छोटा मोटा अमाउंट तो नहीं है अभी आप सोच रहे होंगे संस्था है इतना पैसा देती कहाँ से है क्या संस्था के पास कोई पैसे का पेड़ है जो गिलाया पत्ते की जगह पैसे गिर गए या नोट छापने की मशीन है जो पेपर डाला नोट छप के बाहर आ गए दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है आइए जानते हैं हम कैसे पे आउट करती है दोस्तों ये कोको कोला का बोतल है या कोई सा भी प्रोडक्ट आप ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है कोको कोला का बोतल दोस्तों हम और आप मार्केट में कितने रुपए की पीते हैं बारह रुपए की दो सौ मिल की बारह रुपए में पीते हैं सिर्फ लिक्विड पीते हैं बोतल दुकान पर ही छोड़ के आते हैं कभी हमने और आपने ये जानने का कोशिश नहीं किया वो बनता कितना में होगा दोस्तों कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग विथ प्रॉफिट तीस परसेंट यानी कि तीन से चार रुपए मार्केट में लॉन्च करती है और हमें मिलता है बारह रुपए का आ जाता है पैसा क्योंकि तो दोस्तों एक प्रोसेस से होकर गुजरता है वो CF agent distributor wholesaler retailer फिर आते हैं हम कस्टमर और बीच में दोस्तों एडवर्टाइजमेंट वाले ये सलमान खान फिल्म में तूफानी नहीं करते और धोनी जी फिर में बैंड बाजा नहीं बजाते हैं रिकमेंडेशन के लिए लेते हैं ढेर सारा पैसा और दोस्तों ये टीवी वाले हर एपिसोड में हर न्यूज चैनल पे कहीं भी देखिए हर दो मिनट पे आपका बार बार प्रचार जो आता जाता है ये भी फ्री में नहीं दिखा सेकंड के हिसाब से पैसा लेते हैं दोस्तों और दोस्तों सत्तर परसेंट पैसा इन्हीं लोगों के बीच में बढ़ जाता है और लास्ट में आते हैं हम कस्टमर कस्टमर इन सभी का पे आउट कर हमारी संस्था ने इसको चेंज कर दिया सीधा अपना है कंपनी टू यूजर का फंडा सीधा कंपनी से टाइप है कंपनी से लिया और आपके घर थ्रू करियर भेज दिया जो बीच का सत्तर परसेंट पैसा है दोस्तों ये आप में और हम में पेयर के रूप में बांट देती है यहां से आता है दोस्तों सारा का सारा पैसा दोस्तों अभी आपको लग रहा होगा हमने चलो आज जॉब कर रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं क्या जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग करने का दोस्तों मेरे मन में भी आया था लेकिन जब मुझे ये चीज बताया गया कि क्या आप समय के साथ चल रहे हैं are you with the time क्या आप समय के साथ हैं मेरी बात समझ में आई दोस्तों एक सर्वे है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करवाई थी आज से कुछ साल पहले जिस घर का खर्चा 1960 में सौ रुपये में चलता था उसी घर का खर्चा दोस्तों 1980 में हजार रुपये में चलने लगा सिर्फ परिवार मेंटेन होता था अच्छी तरीके से होता था दाल रोटी चलते थे बच्चे का एजुकेशन होता था फोर व्हीलर मेंटेन नहीं होते थे एसी मेंटेन नहीं होते थे लोग देश विदेश की यात्रा नहीं करते और दोस्तों 20 साल बाद 2000 में वो घर का खर्चा दस हजार में चलने लगा शायद इस बात को आपने भी देखा होगा आपने भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा चलिए नहीं किया होगा तो आज का डेट ले लीजिए आज 2017 चल रहा है जिस घर में इनकम अगर आप शहर के में रह रहे हैं महानगरों में रह रहे हैं तीस से चालीस हजार है घर में दो बच्चे हैं माँ बाप हैं आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे होंगे दोस्तों केवल दाल रोटी ही अच्छे से चल रही होगी आपके बच्चों का एजुकेशन आपके शहर के सबसे बड़े स्कूल में नहीं हो रही है दोस्तों फोर व्हीलर और इसी तो मैं दूर की बात समझूंगा देश विदेश तो हम लोग सपने में करते हैं दोस्तों दो हजार बीस आने वाला है सिर्फ तीन साल में एक घर का खर्चा अच्छे से मेंटेन करने के लिए एक लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी आप ऐसा कोई जॉब कर रहे हैं या आप ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिससे आप इनकम एक लाख रुपये से ज़्यादा हो जाए दोस्तों मेरी नहीं थी इसलिए मैंने सोचा चलो पार्ट टाइम में स्टार्ट करें क्या जा रहा है सिर्फ एक प्रोडक्ट ही तो लेना है जो हम लोग लेते ही हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से मॉल मार्केट शोरूम से लेते हैं दोस्तों यहीं से एक पैकेज लिया और इस बिजनेस को स्टार्ट किया और दोस्तों ये सोच के स्टार्ट किया था कि चलो चार साल बाद एक लाख रुपया हफ्ता ना सही अगर एक लाख रुपया महीने का भी आ जाए तो क्या दिक्कत है ऐसा ना दोस्तों दोस्तों आगे मैं बताना चाहूंगा चलिए चार साल का टाइम मैं आपके लिए बता रहा हूँ फर्स्ट साल मैं आपको उतना दूर नहीं ले जाता हूँ फर्स्ट साल आपका दस लोग मान लीजिए दस लोग ही आपके साथ आते हैं हाँ, उनके साथ वर्क करते फर्स्ट साल आपका दस लोग आए पांच पेयर बना इनकम निकल का आई पांच हजार दूसरे साल वो दस लोग दस लोगों का रिकमेंडेशन करते हैं आपकी मदद से आपकी मदद सेल हो जाएगी सौ पेयर बनेंगे पचास और इनकम निकल आएगी पचास हजार की दूसरे साल दोस्तों तीसरे साल वो सौ लोग भी दस दस लोगों को रिकमेंड करेंगे सेल होगी हजार पेयर बनेंगे पांच सौ और इनकम निकल आएगी पांच लाख की और चौथे साल और वही हजार लोग भी दस दस लोग रिकमेंड करेंगे सेल हो जाएगी दस हजार की क्लियर बनेगी पांच हजार और इनकम आपकी पचास लाख हो सकती है दोस्तों मैं सिर्फ साल में दस लोगों को कर रहा हूँ दोस्तों इतना तो हो सकता है ना दोस्तों अगर आप जॉब कर रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं इतना टाइम तो आप निकाल ही सकते हैं कि साल में सिर्फ दस लोगों का रिकमेंडेशन करें दोस्तों मेरा इस बिजनेस में आने का सबसे बड़ा कारण था ये ये है मिस्टर श्याम सुंदर दास जी उसमें 2003 में इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया था खुद एक टीचर थे या प्राइवेट ट्यूशन भी कराते थे घर का खर्चा भी इनका अच्छी तरीके से नहीं चल रहा था इन्होंने पार्ट टाइम इस बिजनेस को स्टार्ट किया और धीरे धीरे फुल टाइम आ गए दोस्तों दो तीन में स्टार्ट किया 2005 में ये डायमंड बन गए थे दोस्तों और 2007 में एक कार एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो जाती है दोस्तों दोस्तों बहुत दुखद घटना मैं आपसे जानना चाहूंगा अगर ऐसा किसी परिवार के साथ हो जाए तो क्या होता है इंश्योरेंस वाले क्या देते हैं सिर्फ एक बार ही देंगे ऐसा नो बिल्कुल दोस्तों अगर कोई रिलेटिव है कितनी बार मदद करेगा एक बार दो बार तीन बार करेगा लेकिन दोस्तों इनके साथ सत्रह हजार लोगों का नेटवर्क था लोग अपने लिए काम करते चले गए काम इनके लिए भी होता चला गया दोस्तों मैं आज इनकी बात करूँ देखिए आप यहाँ पे दिख रहा है विद इन वन वीक इनका आईडी इनकी वाइफ नाम सुषमा जी के नाम से ट्रांसफर हो गया है यानी अगले सप्ताह से ही इनका चेक जो है इनकी वाइफ के नाम से जाने लगा जिस साल इनका डेथ हुआ था इनके अकाउंट में दोस्तों अठारह लाख रुपया गए थे आज अगर मैं इनकी बात करूं दो लाख रुपया हफ्ता साल का आठ लाख सॉरी महीने का आठ लाख और साल का लगभग एक करोड़ पाइपलाइन की तरह के घर में जा रहा है दोस्तों क्या क्या पहना सिर्फ एक पैकेज ही तो लिया था दोस्तों और एक पैकेज से इस बिजनेस को स्टार्ट किया था आज अपना नहीं अपने बच्चों का अपने तीन पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि ये थ्री नॉमनी ट्रांसफर बिजनेस है आपके बाद आपका नॉमनी और उसके बाद एक बच्चा विदाउट वर्क किए भी यहाँ से इनकम ले सकता है दोस्तों अगर एक बार आपने नेटवर्क बना लिया तो दोस्तों आज का मैं बिजनेस प्लान यहीं पे समाप्त करता हूँ आपको ये हमारा बिजनेस कैसा लगा कैसा प्लान लगा इसमें क्या कमियां आई हमें कुछ चेंजेस चाहे करने हैं आप जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों थैंक यू धन्यवाद दोस्तों शुभ